एच क्या बताइए ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स क्या दिक्कत आ रही है लोअर बैक है मोस्ट वेबली आपके पाँव नहीं देखे मैंने बस शेप देखी है बॉडी की मोस्ट वेबली आपके पाँव से दिक्कत है आपके आर्चेज या तो फ्लैट हैं या हाई है hmm. इसलिए आपका स्ट्रक्चर जिस से फ्लैट फीट वालों का होता है वैसा डेवलप हो रहा है ट्रीटमेंट hmm. आज हम करेंगे आपको सॉल्यूशन बताऊंगा हम्म, ठीक है एक बार जाके बात करके इस सॉल्यूशन के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आए प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी वरना ही सॉल्व तो दिक्कत बढ़ती जाएगी आप इस तरह से होते चले जा रहे हैं आपकी चीज़ें जितने भी कर्वेचर है ना वो खत्म होते जा रहे है छोटा असेसमेंट भी मैं कर दूंगा अब ये बताता हूँ कि कितना दर्द है अगर जीरो का मतलब है कोई दर्द नहीं है दस का मतलब सबसे ज़्यादा दर्द है तो कितना दर्द है कंफर्ट तो उठना बैठना बहुत बहुत कल लेकिन फिर आई ये कब से हो रहा है ये अभी दो दिन से रहा है बस ऑन एंड ऑफ चल रहा है तो कितने हाँ। दिन हो गए छः महीने हो गए ज़्यादा लेकिन बीच में मैंने फिजियोथेरेपी करवाई फिर ठीक हो गया फिर वापस हाँ, मतलब डेढ़ डेढ़ दो महीने तक फिजियोथेरेपी हाँ। करवाई अब देख मैं तुझे दो चीज़ें बताऊंगा कि रनिंग नहीं करेगा हम्म, मैं बॉक्सिंग करूँगा बॉक्सिंग ले कोई बात नहीं रनिंग नहीं करेगा ठीक रनिंग करने से तेरा पेन इंक्रीज होगा बॉक्सिंग में किक तो नहीं चलाता किक चलाता है पैर चलाता है नहीं अभी नहीं चलाता जब जब भी पैर चलाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी है ना बट धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है boxing is not a big problem कब से कर रहा है बॉक्सिंग मतलब एक साल हो गया बीच में थोड़ा और उसके बाद बट अपने शौक के लिए कर रहा है ना प्रोफेशनल हाँ, हाँ, के लिए नहीं मैं नहीं पूछना चाहता बॉक्सिंग रेगुलर कोई दिक्कत नहीं no problem vegetarian non vegetarian जब नॉन वेज कम कर देगा ना तो तेरी बॉडी की हीलिंग और अच्छी हो जाएगी मना नहीं कर रहा हम्म। अगर कम कर देगा तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इसीलिए बता रहा हूँ ये सिर्फ मिथ है जो तो सोच रहे हैं ना strongest people on the planet are vegetarian नहीं मैं ऐसा मतलब कुछ मतलब हम्म, कम कर ज़्यादा मास बॉडी में रिकवरी को डिले कर देता है अब मैं तेरी दिक्कत को समझते हुए पांच दिन के लिए ये लिख रहा हूँ तेरे पाँव जैसे हैं ना वो चाहे डेडलिफ्ट में होता चाहे बॉक्सिंग में होता चाहे वो रनिंग में होता वो चाहे बैठते हुए होता है उठते हुए होता है समझा बट प्रॉब्लम तेरे फीट की वजह से वो जो लास्ट टाइम जिससे हुआ तुझे याद रहेगा व्यूवर्स देखो मैंने इसकी शेप देख के पहले बता दिया था फ्लैट फीट है और वही सेम चीज सीवियर प्रोनेशन के टिश्यूज भी इलाज होने लग गए हैं मोटे होने लग गए टर्न करो इस तरह का जो इसको बोलते हैं नवराज ठीक है हम्म। इसको बोलते हैं लो आर्च इसको बोलते हैं फ्लैट फीट ठीक है हम्म। देखने में फ्लैट फीट है जब तू खड़ा हुआ है तो ये इस लो आर्च से ज्यादा है इससे कम है हम्म। यानी कि आर्च अभी तेरे पाँव में है लेकिन अगर तू ये लेफ्ट है ये राइट है पजामा ऊपर कर दोनों अच्छे से और खींचना <clears throat> ये देख लेफ्ट में कॉन्टेक्ट ज्यादा है यानी ज्यादा वेट किस पे डाल रहा है लेफ्ट पे राइट में कांटेक्ट कम है थोड़ा आर्ट ज़्यादा है इस पर वेट कम ये चीज़ मैं तुझे समझा दी ओके अच्छा अब मैं तेरा ट्रीटमेंट चालू कर देता हूँ ठीक है दो तीन चीज़ें करूंगा इस इसी चीज़ को हम ठीक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 सेशन में ट्राई करेंगे इजी ठीक है आज का बहुत है बहुत इंप्रूव हो सकती है